všetkým, ktorí sa stále pýtajú, kedy bude ešte kmeň. Hashtag roky si zlepšujeme priebané stredy Tri roky to posielam do trendov ako strely O tri ďalšie to pošleme do stratos Czyta tato show już dawno nie jest <laughs>